السلام عليكم أصدقائي ومتابعي قرارات للسياحة الأعزاء آه، الفيديو الذي سنعرضه اليوم عليكم يختلف عن باقي الفيديوهات التي عرضناها عليكم استلمت الكثير من الاتصالات والرسائل والاس ام اسات يطلبون تفسير البرنامج السياحي اللي نهيئها لسواحنا الاعزاء اللي يوصلون لذلك هذا الفيديو اللي سويناه آه، يتضمن برنامج ثمان أيام سبع ليالي يعني لو قررت تزور أرمينيا لمدة ثمان أيام والسبع ليالي أنصحك أن تتابع هذا الفيديو من البداية للنهاية حتى تتعرف يوميا كيف ستقضي إجازتك في أرمينيا من اليوم الأول الاستقبال إلى يوم التوديع للتبسيط وإذا كنت أول مرة تتابع تقاريرنا أرجو أن آه، تنظر أسفل الفيديو موجود زر مكتوب عليه اشتراك أو بالإنجليزي subscribe اضغط ال subscribe واضغط الجرس اللي موجود لكي يصلك تقاريرنا أول بأول الفيديو هذا سيتضمن توضيح للأماكن التي ستزورونها من أول يوم من يوم الاستقبال إلى يوم التوديع اليوم الأول طبعا آه، سنكون في المطار باستقبالكم عموما نكون نرفع لوحة مكتوب عليها قرارات للسياحة عندما تشاهد اللوحة تقترب من عندنا نحن نستقبلك وننقلكم إلى الفندق بعد ما تستلمون الغرف نقوم بجولة تعريفية بالمنطقة المحيطة بالفندق في مركز المدينة تكون آه، جولة راجلة نعرفكم خلالها على السوبر ماركتات نعرفكم على المطاعم العربية الموجودة في مركز المدينة آه، نعرفكم آه، أين تصرفون نقودكم لأن دائما يجونا السواح جايبين وياهم عملة بلدهم أو يجيبون وياهم آه، الدولار او اليورو حتى نعرفكم وين تصرفون الفلوس هذا اليوم الاول يكون جولة تعريفية بسيطة بالمنطقة نتمشى معاكم نعرفكم شلون تطلع لأن احنا جولاتنا عموما تبدأ الساعة العاشرة صباحا العاشرة أو عاشرة ونص ماكسيموم أه وتنتهي حسب المسافة اللي رايحينها أحيانا بالخمسة تنتهي أحيانا الساعة بالستة العصر أحيانا بالسبعة إذا مكان بعيد فمن نرجعكم للأوتيل لكي يتسنى لكم أن تخرجوا خارج الفندق وتتجولوا في المنطقة المحيطة بالفندق أو تتجولوا في مركز المدينة اليوم الأول أو نقول اليوم الثاني بعد وصولكم استقبلناكم من المطار نقلناكم إلى الفندق ثاني يوم الساعة العشرة أو 10 وربع لحد 10 ونص مثل ما قلنا آه والأهم شيء آه نرجوكم أن تحترموا التوقيتات احنا من طرفنا نحترم التوقيت نلتزم بالتوقيتات اللي نعطيكم اياها نقول لكم الساعه بالعشرة نمر عليكم يعني الساعه بالعشرة الصبح او قبل العشرة نكون احنا يمكم لا سمح الله اذا حدث طارئ آه، طريق مقطوع او لاسباب اخرى هذا نكون نخبركم باننا راح نتاخر في ربع ساعه او نص ساعه لذلك نرجو تلتزمون آه، بالتوقيتات اذا اليوم الاول او اليوم الثاني مثل ما قلنا راح نتوجه الى تلفريكات منتجع صاخ كازون احنا سنشوف هذا المكان فد مكان رائع طبعا جميل جدا آه، يبعد عن آه، مدينة يرمان ما يقارب 60 إلى 65 كيلومتر نوصل هناك بخلال أقل من ساعة السواح اللي يحبون يصعدون بالتلفريك وينتقلون من الأسفل إلى أعلى الجبل وفوق يترجلون يأخذون الصور التذكارية موجود كوفي شوب ممكن اللي يريد يقعد يشرب له فنجان قهوة أو يشرب له فد عصير أو شيء بارد ممكن هناك بعد ما يكتفي نص ساعة ساعة نطيل الوقت آه، يركب مرة أخرى التلفريك وينزل للأسفل نحن تك... نحن سنكون في انتظارهم نستمر بالجولة نبتعد أكثر إلى بحيرة سيفان لؤلؤة أرمينيا الزرقاء وهي أكبر بحيرات أرمينيا في بحيرة سيفان موجودة نشاطات عدة هناك آه، ممكن السواح آه، يصعدوا في اليخت ويأخذوا جولة مثل ما تشاهد هنا آه، يتجولوا في البحيرة وهناك أيضا موجودة هذه الزوارق البخارية ذات السرعة عالية طبعا ممكن أن تأجرها وتطلع لك بها تفتر عشر دقائق أو ربع ساعة حسب الاتفاق عدا اليخت عدا الماطور آه، عدا الجورق البخاري موجودة الاسكوترات أو الماطورات المائية ممكن تأجرها وإذا تعرف تسوق وإذا تعرف تسبح وتستمتع خمس دقائق عشر دقائق حسب ما ترغب بعد ما انتهينا من زيارة صاح كاجور وزيارة آه، بحيرة سيفان يكون الوقت تقريبا قارب الظهر يعني وقت الغداء ممكن أن نصطحبكم إلى أحد المطاعم المطلة على البحيرة مكان رائع جدا آه، معظم سواحنا يفضلون أن هناك يتناولون وجبات الغداء فبعد ما يتناول وجبة الغداء نعود إلى مدينة يرفان ونوصلكم إلى الفندق ونتفق على اليوم الثاني والمكان الذي سنزوره إذا أول يوم استقبلناكم عرفتوا ثاني يوم توجهنا إلى الأماكن اللي مثل آه، ما وضحنا لكم شفتوها بالفيديوهات يعني راح تتعرف كيف راح تقضي أيامك ولذلك يقول أنصحكم أن تتابع هذا الفيديو من البداية للنهاية تقضي فيها بها 30 دقيقة 40 دقيقة لكن تتعرف على رحلتك اليوم الثالث نتوجه إلى آه، حصن ومعبد جارني التاريخي اللي موجودة باتجاه شرق العاصمة يرفان مكان جميل جدا طبيعة خلابة آه، مثل ما تشاهدوا هنا بالفيديو الطبيعة خلينا ننسى بأنه معبد للمعلومات هو هذا المعبد الوثني الوحيد الموجود في أرمينيا مبني منذ 2000 عام تم تهديم كل المعابد الموجودة في أرمينيا بعد اعتناق الديانة المسيحية وبقى هذا المعبد الوحيد كنموذج في أرمينيا معظم السواح أيضا أكرر معظم السواح من كافة الأديان كان مسيحي إن كان مسلم إن كان آه، بوذي إن كان يهودي من كافة الأديان يزوروا هذا الموقع فأنت تزوره كمعلم تاريخي علما انه مرات يكون عندنا سواح يقول لك والله هذا معبد انا ما اريد اروح ادخل بها يا اوكي لا تروح تدخل به لا تدخل بالمعبد انت خارج المعبد وديان جبال انهار اوقف استمتع وارجع بعد آه، جارني نكمل جولتنا إلى أكبر منحوتة طبيعية في العالم اللي هي أسطورة أديرة العالم أسميها أنا بصراحة أسميها أسطورة أديرة العالم مجموعة مجمع آه، من الأديرة منحوتة في الجبال منذ القرون الوسطى تشاهدوها هذا الموقع أيضا في منطقة جبلية آه، غابات ووديان طبيعة جميلة جدا هذا اليوم يكون جولتنا الثانية بعد هذه الجولة بعد ما زرنا آه، كيغارت دير كيغارت ممكن تناول وجبة الغداء في تلك المنطقة في أحد المطاعم الموجودة أو ممكن أن نرجع إلى يرفان آه، أحيانا نأخذهم بعد كيغارت إلى سوق الصناعات الشعبية سوق الصناعات الشعبية مرات ناخذهم حسب الساعات حسب الوقت اللي نرجع إذا أكو مجال ناخذ بسوق الصناعات الشعبية وبعدها نصطحبكم إلى الفندق ونترككم بعد أن نتفق على اليوم الذي يليه في هذا الفيديو ما راح أعطيكم تفاصيل أو شرح عن الأماكن اللي راح نزورها لكن موجود كل ما تشاهده في هذا الفيديو موجود لدينا تقرير مفصل عنه على اليوتيوب تقدر تدخل على اليوتيوب وتكتب اسم المكان اذا ما طلع عندك الفيديو اكتب مثل معبد او حصن قارني في ارمينيا اذا ما طلع اكتب حصن قارني بصف اكتب قرارات للسياحة مية بالمية يطلع لك الفيديو تقدر تتابع التفاصيل كل المواقع التاريخية والسياحية والدينية موجودة عندنا بها تقارير وباللغة العربية اليوم الآخر عندنا نسميه سيتي تور آه، اللي هي جولة في داخل مدينة يرفان نزور خلال هذه الجولة معالم يرفان نصب الأم أرمينيا مثل ما تشاهدوا بهذا الفيديو آه، و جانب هذا النصب موجود مدينة ملاهي للأطفال أحيانا يكونون العوائل معهم أطفال فنكمل الجولة آه، قرب النصب نصطحبهم إلى مدينة الملاهي نقضينا فد نص ساعة ساعة هناك حتى الجهال يستمتعون بالألعاب الموجودة في داخل مدينة الملاهي بعد ما نكمل زيارتنا إلى نصب الأم أرمينيا نستمر بجولتنا داخل مدينة يربان ونتوجه إلى حدائق ومدرجات داسكات ومتحف كاستيان للفنون التشكيلية طبعا آه، هذه المدرجات اعتبروها آه، من جنون الهندسة المعمارية في العالم كما تشاهدون المدرجات أيضا موجود عندنا تقرير مفصل عنه باليوتيوب وبعد انتهاء جولتنا في مدرجات كاسكاد نتوجه إلى نصب الإبادة الجماعية لا يوجد سائح ولا يوجد زائر يزور أرمينيا دون زيارة هذا النصب كل رؤساء وملوك وشيوخ وأمراء الدول زاروا هذا النصب فهذا احنا درجنا أيضا من ضمن البرنامج السياحي ليوم خاص بجولة المدينة بعد انتهاء جولتنا وزيارتنا إلى نصب الإبادة الجماعية نتوجه إلى أحد مولات مدينة يرفان وبعد ذلك نعود إلى الفندق ونترككم لتستريحوا وتتهيئوا للجولة القادمة الجولة الأخرى ستكون أيضا باتجاه شمال يرفان وسنزور خلالها غابات ديليجان ودير هاغارسين مرورا ببحيرة سيوان نشاهد أمامنا هذه هي غابات ديليجان اللي عبارة عن بحر من الأشجار وهذا هو مجمع هغارسين الرهباني الذي تم ترميمه من قبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كما تشاهدونه في هذا الفيديو أثناء زيارته الرسمية إلى أرمينيا اصطحب من قبل مسؤولي أرمينيا من وزراء و أعضاء البرلمان ورئيس أو غاتوريكوس عموم الأرمن اصطحبوا سمو الشيخ إلى هذا المكان التاريخي وبعد انهاء وإعادة افتتاح هذا الدير تم تكريم سمو الشيخ بوسام الشرف لجمهورية أرمينيا وبعد انتهاء زيارتنا إلى دير هغارسين نعود باتجاه يرفان وبالإمكان تناول وجبة الغداء في أحد المطاعم المطلة على بحيرة سيفان وبعد ذلك نستمر باتجاه مدينة يرفان ونصطحبكم إلى الفندق ونترككم لتستريحوا وتتهيئوا للجولة القادمة نصب الأحرف الأبجدية الأرمنية باتجاه غرب ييران كما نشاهد في هذا الفيديو آه، هذا النصب عبارة عن آه، صخور نحتت عليها كل الأحرف الأبجدية الأرمنية طبعا من الأماكن اللي بصراحة آه، حبوها كل السواح الشيء الممتع في هذا النصب بأنه كل شخص أو كل ساعة يقف أمام الحرف الذي يبدأ اسمه به ويأخذ له صورة تذكارية بعد زيارة نصب الأحرف الأبجدية نستمر جولتنا ونصعد جبال أراكاس حتى تستمتعون بالمشهد جبال أراكاس بالطريق نتوقف في بعض الأماكن أه، لأنه بصراحة مكان جميل جدا آه، عبارة عن طبيعة عبارة عن وديان ممكن تشاهد آه، أنهار وقتية ممكن أن تشاهد شلالات وقتية إلى أن نصل إلى أعلى الجبل آه، حيث يوجد هناك بحيرة يسمى كاريليتش أو بحيرة الحجر منظر كثير حلو يا يعني شفنا الثلج بعد 40 سنه ومبسوطين كثير فيه وهينا عم نلعب فيه كمان وبشكل وانا عام. بشكل عام يعني ارمينيا كثير حلوه شعبها مريح بس تفوت البلد بترتاح امان امان فيها امان كثير إيه، إيه، إيه، يعني عن جد شيء حلو بشجع الكل من معارفنا يجي وينبسط فيها فيها مناطق كثير حلوه قرارات بالساحه عنده مصداقيه في التعامل من اول يوم جينا فيه يعني آه، تعامل كثير لطيف واهتمام كبير والتزام بالمواعيد آه، في مصداقيه كبيره وفي امانه كبيره فانا بشجع الكل وعن جد انا بحكي ضميري الله يخليك طبعا نشكر الاخت آه، ام جاك ضيوفنا من الامارات العربيه ونتشرف بكم اردنيين مقيمين في الامارات مرحبا بكم في ارمينيا بشجعكم يا ميت اهلا قرارات للسياحه ميت اهلا وسهلا عن جد تعوا بتنبسطوا نتراشق شوي بالثلوج يا الله بنبسطوا بالثلوج البس على المصور معنا اليوم <laughs> نبغى المصور أيوة. <laughs> زيارتنا إلى آه، جبال أراكات وبحيرة الحجر أو كاريليج نعود إلى يرفان وبالإمكان أيضا تناول وجبة الغداء في أحد المطاعم الموجودة على الطريق الجولة الأخيرة التي تتضمن برنامجنا لمدة ثمان أيام سبع ليالي يكون باتجاه شلالات منتجع جيرموك شلالات منتجع جيرموك تستغرق الرحلة لها تقريبا المسافة عن يربان ثلاث ساعات ثلاث ساعات ونص لكن احنا نوصلها بفد خمس ساعات تقريبا لأنه نتوقف في الطريق آه، نزور أول أول توقف يكون عندنا هنا مثل ما تشاهدوا في هذا الفيديو نتوقف في آه، قرب دير خورفيرا المطل أمام جبال أرارات هذه طبعا هي أقرب نقطة آه، يمكننا أن نصل إلى جبال أرارات آه، جبال أرارات كما تعرفونه إنها جبال أرمنية لكنها مختصبة وحاليا موجودة متواجدة في الأراضي التركية لذلك أقرب نقطة بإمكاننا أن نصل إليه هي هذه المنطقة على الحدود الأرمنية على الحدود الأرمنية التركية وهذا هو جبل أرارات وقمة ماسيس القمة اللي رست عليها سفينة النبي نوح عليه السلام ويوجد أيضا لدينا تقرير مفصل وثائقي عن سفينة نوح أيضا موجود على اليوتيوب تقرير مطول تقريبا ساعة لكن مفصل جدا وبإمكانكم أن تتابعوا بعد زيارة فورغرا نتوجه إلى كهف قارين كهف قارين هذا هو وهذا هو نهر أربع ونقطة التقاء نهر أربع مع نهر يانيشيك كما نشاهد في هذه المنطقة وهذا أمامنا أيضا هو كهف آري بعد كهف آريني نستمر جولتنا إلى منتجع جيرمو منتجع جيرمو طبعا هذا هو منتجع جيرمو آه، عبارة عن منتجع سياحي وصحي في منتجع جيرمو تتواجد المياه الحارة المياه المعدنية الحارة وتوجد فيها آه، شلالات جيرمو هذا اللي شاهدها أمامنا أيضا شلالات جيرمو وممكن في طبعا هذا الجولة اختيارية احنا ما ندخلها داخل برنامجنا اللي هي رحلة سفاري إلى ينابيع المياه المعدنية بصراحة احنا نصل جيرمو لكن ينابيع المياه المعدنية ما نشوفها لأنها فوق الجبال فهناك لازم هو يأجر له سيارة آه، لأن السيارة اللي احنا نروح بها ما تدخل رحلة سفاري كلكم تعرفون رحلة سفاري عندنا سيارات خاصة فنجيبهم لهم سيارة خاصة ونتوجه وياهم إلى ينابيع المياه المعدنية الرحلة تستغرق تقريبا نقول ساعة ساعة ساعة وربع تستغرق رحلة السفاري وبعد أن انتهاء رحلة السفاري هذا شوف هذا هسه نخلي لكم هذا المقطع الطريق شلون الطريق اللي يؤدي إلى ينابيع المياه المعدنية طريق وعر لكن بصراحة آه، ممتع أنا دائما كل ما أروح أقول هذا آخر مرة أشترك بهالرحلة لكن بصراحة آه، أكرر الرحلة رحلة ممتعة جدا بعد انتهاء رحلة السفاري آه، نعود إلى مدينة يريوان طبعا هذه تكون هي أطول رحلة أطول رحلة وأكثر رحلة متعبة للسواح لأن نطلع احنا عموما جولاتنا قلنا نبدا الساعه بالعشرة ماكسيمم عشرة ونص نتحرك لكن اليوم اللي نتوجه الى جرموك الرحله مالنا تبدا الساعه الثامنة صباحا لانه لما نقول الساعه ثمانية احنا نتحرك معنا احنا الساعه بالوحده ونص ثنتين يلا نوصل الى منتجع جيرموك اوكي الطريق للساعة للساعة ونص لازم مرة مرتين ثلاث مرات نتوقف بالطريق ف أربع خمس ساعات يلا نوصل وتكون العودة تقريبا الساعة الثامنة التاسعة أو مرات آه، أحيانا الساعة العاشرة ليلا نصل إلى يرمى بهذه الجولة ينتهي البرنامج السياحي اللي كنا مخصصينه آه، لثمانية أيام واليوم الأخير يكون التوديع بالسلامة إن شاء الله وفقنا توضيح البرنامج وإذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو أرجو أن لا تبخل علينا أن تضغط ال like وتضغط ال subscribe أو الاشتراك لكي يصلك تقاريرنا أول بأول وشكرا لحسن المتابعه